Oi pessoal, Helena do Mundo do Steel Frame. Eu tô aqui com o Douglas. Ele é da Placo, na verdade é São Goban, né? Ele é da São Goban. E a São tem vários produtos. Eles fazem desde drywall, a placa cimentícia, acabamento, a lã de vidro. Eles têm todos os produtos quase do ramo da construção seco, né? Exatamente, tanto para a parte interna Quanto e agora também externa. entrando no mundo externo. No mundo externo. Então eu tô aqui com ele para ele mostrar um pouquinho do que, que a Sangoba tem e as novidades, porque eles andaram fazendo várias aquisições de tecnologias super bacanas e que o Douglas vai mostrar pra gente. Vamos começar? Bom, vamos lá. Aqui nesse primeiro stand nós estamos mostrando a Glassrock X. Glassrock X. X. X, que é uma placa Glass Match para uso também em fachada. Glass Match é, explica para eles. é Glass Match é uma chapa de gesso porém ela não tem o um revestimento em cartão, sim o um revestimento em fibra de vidro. Então é gesso Além com disso, fibra de vidro? gesso com fibra de vidro e essa placa recebe também hum. um revestimento resinado com uma proteção ah, contra raios ultravioleta. Ah, é? Isso permite que essa placa fique exposta depois de instalada ao tempo, sem nenhum tipo de revestimento, ah. por até 12 meses. Oh legal! Então se você botar só placa, acabou o dinheiro para pintar, fazer base coat, eu posso deixar ela um ano. Consegue segurar durante 12 meses, que até que você tenha as condições ideais fazer o revestimento. E o gesso dela é especial ou é não? O gesso especial também no núcleo é especial com baixa também. absorção. Baixa absorção. Exatamente. Tem um índice de absorção em torno de 1,5%. Então, viu, gente, você não pode botar placa R1, placa ST, placa RF na fachada. Mas essa você pode colocar, é de gesso, mas essa pode, né? Exatamente, essa então, pode pra fachada. Tá claro. Agora vamos lá. Como é que eu faço o acabamento dela, né? Nessa primeira fase, nós estamos mostrando aqui na feira o revestimento em render direto sobre a placa. Uhum. Você faz a aplicação com uma massa base coat. Mas primeiro, vamos lá, base coat primeiro na junta, né? Base coat, tela para tratamento de junta. Essa é a fita de 10. Essa é a tela de 10. Tá. É a mesma da cimentícia? Não, é uma fita um pouco diferente. Ah, é diferente? É uma fita um pouco diferente. A que a cimentícia ela recebe um tratamento alcalino e resistente hum. no corpo do cimento Uhum. A chapa de risco já não é necessária. Ah, entendi. Bacana. É uma tá. tela Vertex da Adforce. Ah, ah, essa marca é boa, hein? Essa de fora é boa. Bacana. Então depois da aplicação da tela, com a mesma massa base coat, eu recubro essa fita. Faço a junta. Faço a bacana. junta. Aplico uma primeira camada no tratamento de superfície. Ok. Sobre essa camada, tela, tela de fibra de vidro. Ok. Com a mesma massa, tá. recobrimento da tela. Ok. Primer primer para antes, antes do acabamento que entra com a massa top coat. Pode ser uma massa para pintura lisa, uma massa ah, texturizada. Ah, vocês estão vendendo também o primer e a textura? até o primeiro semestre de 2018, ah. nós vamos fornecer o substrato. Então, Somente com parafuso. Okay. Exatamente. E o parafuso é especial? parafuso especial também. É o nosso? tratamento são os spray 720 horas de resistência. Ah. Tá. Então, assim, então, gente, não é qualquer parafuso, também tem que ter uma parafuso Eu vim o todos os postos e a pintura com o do projeto. Esse é o sistema que nós apresentamos. Lembrando que até 2018 estamos fornecendo apenas as placas e parafusos. E parafusos. Então, vamos lá. Enquanto não chega tela para base coat, tela para tratamento de juntas, cantoneiras é para osso externo, uhum. as pingadeiras também, no né, encontro da placa tá. com o piso. E os revestimentos com base coat, eles ah. podem ser usados em revestimentos no mercado. Ah, então tá. Qualquer um no mercado eu posso usar. Exatamente. Desde Bacana. que o revestimento exija uma placa de substrato, que vem da STM C177. É isso que a nossa placa tem de hoje. Tá. A STM C177 que, que a gente tem aqui? Curioso, né? Porque tem um peso, tem um taco de beisebol, tem umas caixinhas com água. Aqui nós estamos mostrando a placa ah. Impact, Impact, que ela é uma placa que tem uma maior resistência ao impacto em si, uhum. até 50% a mais os impactos de corpo duro, hum. são aqueles objetos que batem na parede, como cadeira, uhum. móveis, então tem uma resistência maior contra esse tipo de impacto. Ah, é mesmo? E também proporciona uma resistência à carga suspensa. Ah, que legal! Mas tem alguma bucha especial aqui? Aqui nós estamos usando uma bucha de braço basculante, metálico. Ah, tipo aquele braço metálico. Tá. Isso, tá. uma bucha de 3 oitavos. Uhum. Para um suporte de carga de até 50 quilos no único ponto. Pô, bacana isso, né? E sem é reforço de madeira nem né, nada. Não precisa de reforço de madeira. Porque com a é bucha metálica é até 35 quilos, não é isso? Normal ou não? 20 quilos, 25 Ah, é 25, quilos. não 35. Né? Perdão, 20 quilos. Aham. Uhum com a placa embarque de 50 quilos. Ah, bom, bastante, né? E quando nós falamos de momento, uma situação como essa daqui... Cadê? Mostra aqui, vem cá. Veja que aqui eu tenho uma mão que francesa tem uma mão instalada. francesa, né? No caso da mão francesa, cada ponto suporta até 20 quilos. Tá. tá? Isso, uhum. isso num braço máximo de 30 centímetros. Ah, então se eu quiser botar uma prateleira, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bacana. Prateleira com 20 quilos 20 quilos. Bastante coisa, né? Coisa. Bastante coisa. E essa caixa daqui engraçada, o que, que, é isso? Essa caixa é a caixa fonica que nós estamos fazendo a demonstração uh, do som. De som? Ó, pessoal, placa fonique especial de acústica. Make you glad you came. Caixa de som, banda acústica, vai. Ah, mentira. Tem mais de uma placa aqui, vocês estão me enganando. É uma placa em cada face. I'm glad you came. 48, uma placa em cada face. Impressionante. Então, dentro dessa caixinha, ó, uma placa de cada face, uma montante de 48. Super isolamento, hein? Você vê como 3 decibéis fazem diferença, né? Exatamente. Gente, chocado. Bom, nesse outro mostruário nós estamos mostrando a diferença ah. em relação à absorção superficial de água da placa RU hum. e da placa Glassrock H. Tá. Né? Qual é a diferença entre elas? Essa é uma chapa padrão do mercado, uma chapa resistente à umidade. Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Essa é uma chapa que tem como revestimento um papel cartão. Aham. Onde na chapa Glassrock esse papel cartão é substituído por uma fibra de vidro. Isso... Tipo a é da fachada? é semelhante à da fachada, ah. porém ela não tem um tratamento UV. Ela não ah. pode ser usada em fachada. Ela não pode ser usada em fachada. E vai ter gente usando em fachada, você sabe. Porém, eu ela, tenho certeza Ela, ela fica numa área de uso ah. entre a fachada e a área interna, como varanda, ah. Ah, ah bom, né? piscinas, banheiros de grande circulação. É bom porque tem muita gente que bota placa RU na fachada e dá problema depois de um tempo. Tem varanda que não dá e aí tem muita gente que bota a cimentícia, mas se você pensar, a cimentícia não é tão barata quanto uma de gesso, né? Exatamente. a vantagem que ela, nessas áreas ah. ah intermediárias, é. protegidas... Até para beiral, o fechamento de beiral. O fechamento de beiral seria... É melhor é aquela Agora, naquele forro da varanda, forro da varanda. você pode pôr tranquilamente com a placa Glasrock H, ah. sem precisar de nenhum tratamento de escote. É uma massa específica que chama PRI. Não é massa de acabamento, nem base coat não é mais tratamento de viscoso. Uma fita, que é uma fita também com tratamento antifungo e... Não Mas ela é papel ou telado? É uma fita telada especial. Telada. Para uso Então só para a gente ver, a gente tem fita telada para fachada, a gente tem a fita telada hoje da Adcock para drywall e agora tem uma fita telada para essa placa. Essa placa, exatamente. Então a gente já tem três tipos de depois o tratamento de juntas, a aplicação com pintura acrílica é suficiente para que essa placa seja usada em áreas Entendi. de grande umidade. E aí ela fica quanto tempo? Quase da varanda? Mesmo tempo do drywall, de um tradicional, Dura de qualquer tão, sistema de alvenaria. Tão, tão bem quanto? Fazendo as manutenções de forma adequada, com pintura, para várias gerações. reparo, durar a vida da edificação. Bacana, ah, tá. 50 anos então, está lá na nossa frente. <laughs> Vamos lá, o que mais? Bom, taco de beisebol. O taco tá de beisebol nós estamos mostrando aqui nesse canto. A fita no touch, que é uma fita de alto desempenho. Tá, não é? ela não é diferente da fita metálica perfurada, da fita de papel com reforço metálico e da fita de papel. Ela é diferente, ela vem para substituir a, a cantoneira metálica perfurada. Ah, tá. Né? Então ela vem com esse objetivo, porque ela oferece uma maior resistência para o canto sem que haja quebra da massa. É verdade, porque aquelas vezes dá umas fissurinhas, né? Exatamente. Né? Ela tem as suas abas, os reforços de papel, porém uhum. com o núcleo dela, com um material semelhante a um para-choque de um veículo. Para-choque? Né? Exatamente, onde ele deforma ah. e volta para a posição. Ah, é? Isso? Exatamente. Então ela absorve Mas é plástico, esses né? impactos. né? É um material então, plástico. É um material de copolímero. Copolímetro. Copolímetro. Bacana. É. Depois de feito o recobrimento com as massas, pode ser com uhum. a Placomix ou com a Placojoint Joint PR2, que, são, é que é a massa de secagem é rápida. Ok. As duas vão funcionar da mesma forma. Uhum. Ela vai permitir essa alta resistência em impacto. Entendi. Vamos fazer um teste aqui? Vamos lá, bate aí, irmão. Então. Ui, Jesus. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar aqui agora, agora eu fui curioso bate e volta, né? Ela ah, É, né? Machuca só a tinta. Exatamente. Você sabe que eu vi no YouTube uma propaganda da No Coach já tem um tempo. E aí eu fiquei mega curiosa, porque no YouTube, como é que é? É um cara louco batendo com beisebol mesmo. Claro aqui na feira também nós já testamos diversas vezes, né? <laughs> Então... Ninguém vai bater tanto numa <laughs> parede, né? também. Hotel. é verdade. Né? Impressionante. Bacana mesmo. Ok, por fim só resta a placa fonif. E depois eu mostro pra você. Tá Fechou, obrigada, viu, Douglas? O Douglas é velho já de mercado, tá, gente? Ele tá só enganando todo mundo aqui. Eu falo mesmo.